Kuni ya banayuganda esinga obukulu nzize hmm. nje babuulira hmm. nti you don't discuss the real issues mm. you are diverted mm. kakati kambabuuzi nze ani atu divertinga am mass communicator mass communication olina okubanga omanye okuyimba oyina tuzibuyita bu simbiris mm. simbiri bugero mm. ekibi kyako ti omuntu ayinza okuga nti omuvumi mm. but it illustrates the point especially to lol educated people era jesus yayogeranga mu ngero ne president oyo ayinza okuga nti bwonotola ebintu byebya communication olubimbirwe buli omu alina olubimbirwe yagamba aba siriimu ti mulwaki muteeke emikono mu mpompogoma so is a mass communicator ina fraseszakozesa to deliver point kati kambawo situation zibiri one omulwadde bwe bamusiibula naddayo eka naye ngaomusawo amugambye ndi okumawo oluvanyuma lwenaku kumi nanya kiba kitegeeza ki oddemu bakwekebeje eh, tawunye eh, tonawona yes kati omwana atasasudde school fees nadda ku ssomero nga kitaba yogedde n'omukulu w'essomero abasasudde okubeerayo ku ssomero kitegeeza ku maseyaani kakati mu uganda what you don't know solution ya covid kuba covid wansi yonna thats why it comes from pandemic to gund itsa national problem kakati maya international problem kati covid eh, akolebwako emirundi esatu nebagaa nti one waba public health si waba scientist scientist nga noogwanga professo si wabutandaalo tasobola kuva mu laboratory ye ku research najakebera ventation system yagundi yakedi kukuba bunankani obo oyo ate aba wabutandaalo hmm. wa public health this is where the president bwebamukonfyuzingira scientist ne public health banjawulo this one prevents the other one provides a cure thats one ekyokubiri vaccination information prevention nga eyange gyentambula nayo nti ndalaba nga abasajja bakulu ewaffe nga batambula n'akagolo mm. batambula nako kweyasamula enyendo zizibikidde kinyendwa ngaotambula na sanitizer yes hmm. ekyokusatu vaccination if you vaccinate 20 kati nge kenya bukulu yabagambye by february all kenyans have been vaccinated nabagamba nti ffena eddagala lyetukuze temupaakinga ligire mu kagupuleni tujja olusuku tetwetaaga paking paking oluteke time fewaffe tuliyetaaga hmm. kakati today bwetwagendayo the president bases and he attributes according to my scientist mm -hmm. president bases his directives on data made by his scientist who have vested interests nti wano mu uganda bakolanga bavubi tebajjamubitajja mulambo mu nyanja hmm. bakukwatirako engege egevera keramete ine uganda yestan into ecomaso venja mumanyi nti enzige zikyaliyo tezagwayo apana zikyaliyo muuganda zikyajja enzige ziringa nsenene ziva mu saudi desert neziyingira the horn of africa neziyingira eritria ethiopia kenya nezidayo naye kasa president yagamba nti amaje gazikwate mujeno kavuma mm. nazija mu agirikalica teziriwo <laughs> zityaba amaje tezadda ate enyonyi satu mu bbanga mm. ne paundi ne dola emitwalo esatu mm. dola emimiliyoni satu enyonyi tezalabekamuko mu bbanga abaserikale bazifuuyiza bomba kyobola nti jeno kavuma tayogerwako mu mawulire the man who defeated ensige tayogerwako taliyo newspaper taliyo zose celebrated man bamutwala mugunde yamaje kati since these people bali calculative mbagamba bulijjo nti oxygen mugwanga bali bamukola nga mwali mm. ebitanda president nabagamba mukole bwebiti tebabikola waye covid bwomusoma kabuyerayizinga yokka the, the solution is dispassing kakati bweba dispassing bo bali bamaze okulya sente zino eze oxygen deliberatire teyaliwo nga abasajja bemasaka bategeera nti ensenene zigenda kugwa ne manaja wa umeme bamukyusa ne bagula n'amabaati nettaala these people new because they are, if they are really scientists they know the trend because it is an international problem kakati bwebamala okugula bino kaavu n'erinnya era ge bweoba oyagala okufa nga oyina oli prominent genda mu ddwaliro nga covid yakutte balina oyina okufa eh, to scare public linnya yosimeka yondaaniani zenna kiriniki ewange hmm. yes kati bwe bamaze okukola kino nebagamba pulezidenti nti kati abantu bati omulwadde bamusiibudde mu ddwaliro after three months the cove will rise amuteringeyo hmm. after three months we shall go back hmm. kuba statistics zakolerako bano bebazikola hmm. eh. kakati kwetusoma entebereza y'obudde if the entebereza y'obudde nga bagigula mm. bajja kutuuka ojigula owentebereza yobudde abagae nti enkuba tegenda kutonya temusiga naye ngaate bababe beyabuulidde nti egenda kutonya musige nga basize mukimanyi nti kati waliwo tekinologi enyonyi ya airforce mm. egenda mubire nebiwamu chemical enkuba netonyamu nkuŋgana za opponentsibo kade mumpulire eh. technology wali wali eh. tobagana kuba nkungana hmm. apana oteka air force mubire hmm. ne yuwa chemicals mubire enkuba netonya we bakubye nkungana ne badduka e, e Rwanda okuba lukungana okuba mbisawe ne ala hmm. PF ekibina ekiri mu buyinza kiba kyabipangisa dda naye nga tolina okuba walala sezoba oina bivaako oina bivaako so these are strategies capitalistic strategies that's why for me nze kasa pulezidenti yatandika okusoma figures nga nfuluma ebweru eh. ntera kuwulira kubisembayo figures ezo ezaabo zemanyi nti ziri sext hmm. it will rise up kakati bo bwe bategeera bakubye mumanita weggulu supplies to monitor arcades eyo it must have been put there by security people bajje babalyeko sente why don't you identify yourself mm -hmm. why don't you identify yourself amuherese waka have you fulfilled this and this and this this would be now public health officials not scientists not people for, not the mercenaries no mm -hmm. the public health officials will take over from these people so kakati nze ebyo ebyammwe nasigala ku kintu eki my protection mm -hmm. kakati on, on vaccination i cannot blame government why eddagala teririyo hmm. wabuli omu kakati buli omu alakakyayinawo hope eri mubogwanga hope eri mubakoja kimbo bebali ku research hope eri muba dokita lukwago hope eri mubano bagundi oyo professor sale kati ye museveni aleeta banamba tya namba tya bootwalayo eddagala lyo bebaliwamba be, lwaki eh, oba rivuuka eryabo goliyiyiza namba tyatulagayo patent yali akoze mu habs kakati eh, as long as it is not poisonous government cannot direct me to go to number tier because the number tiers were educated a fared mm. in fact baprofessor ba medicine their liberator now their flaga carrier is ogwanga otherwise abantu bali babajemu obwesige we have never seen omanyi gundi bamugamba john major ali katikiro wa bungereza nga yakoma mu senior form mm. ati yasoma by correspondence kati bwe baali bamulwanyisa nimuga nti tewasoma naga saasoma nenze naliko minister of finance wa bungereza mbaddeko prime minister wa bungereza you show me what a, a university professor has ever done in politics ngatwatenakyabasirisa ate eddagala lyabaddukafe tolitwala wanamba tya hmm. teriyitamu kankubuulire eddagala lyabaddukafe teribeera demonstrated medical tunuulire mumbu abakazi gyebalya gyebanywa ebbumba balifumba aliwandulako nodiwandulako wakafuba omusawo omuganda pu egende ekole <laughs> kati eyo mumbu gwegitwale mu laboratory alina covid agiwandulaoegamba genda onywe wano abakasiita bagende wa pulezidenti nebamugana twagala ekyuma ekinyiga amenvu nti mm. bwe tujja wano amenvu tugenda okugatuusa e, gye tugenda okugatunda nga mm. galimu envunyu but you don't sa envunyu here pulezidenti nakwatako uganda walagi namutwala okumumaketinga mu amerika bamugaa ekintu kimu one nobody knows uganda make it a banana gene change the name two bwomukeberamu alimu ebisejja hmm. abanyi bawala gibakebere genda olabe walage nga agero nomwana yayimba nti mulimu akantu kali hmm. galasa etangala hmm. dira walage oyo ali pyuwa omutekeko akatambala akeera omuyiwe mugirasi ebisejja kwebiri pulezident akwata akagunde akawunga kamaganjo nakatwalemu amerika bagenda kukazuula at that time nga kwota ttaka kuba environment jo bino jo daba bakubira obuunga food baji kubira mu ebye bintu nabubi amazeka myaka 10 ekisengete chikubwanga nakulanja nolanji wa mwafumu kagenda mu bino mm. kakati wa, kakati fe mu baganda omuntu atsanga omusota ngajisinda love mm. bwajisula ko lugoye bwakoleza mu amazi gawonya obusagwa bwomusota kiribagisanga najo jawe jiba tijibojja naye ekyenkubuza agusangawa agusanga alima ekitegeeza esaati ye eddukala mupaka salima yagisanga kakati subject that mazzi to a eh, medical eh, gund subject bajja kuga machafu kajja kulwaza abalwadde ate hee kakati omukazi ekimu eh, ekimuliisa egundi eh, emumbwa eh, hmm. nabebweru bagitumya ayan kire is ayan dokita omuzungu alabamu ayan yekakibula nebagamba nti abachina bali munsaalu batwala nsonzi bajazi bakomezawo wano ensonzi ziri mukire bajazi bakomezawo nga bazikozemu ebyo byabwe kakati oyo mutamiivu mumusulo gwanje kakati ate omukazi emumbwa gyebawa abakazi okuzaala emanyi embwa tezaala hmm. muluganda embwa tezaala embwa ebwagula bubwaguzi walabyoka embwa nga efe ezaala kati ate wambwa wabwagulidde ogumusayi bagugjawo nebagukolamu eddagala guyamba omukazi tuderiva kati hmm. gutwala ewa namba tya uh, it is dirty ajja bigoba ajja bigoba so therefore nentunuka balina eddagala lyebagambagiwonyaokugirako ah. kakati obutamera birevu obutamera nvi hmm. bebi bamusabuyetinga ku paadi yamwenyina amukulembedde hmm. ebirevu tebijja takaddewa kitwalibwa namba tya kakati namba atya bamuteeka awo bamuteeke ne bali baawo ayunga nga tali wano eh, akulaba eh. saawa mukaaga eh. funawootuula tugenda kuyunga ati namba tya mutwalire nze nkumi satu tekulyapiri omusajja bamwita erifu ttatu ayite <laughs> kabiriti kabiri tyalidde ku baminisita sente okukamala obukamazi waali wano mbwakwata hmm. omuzimu gwa museveni <laughs> kati nebwomukwata kabiri ti omuvunaanaki bagukwata kanamba tyabimanyi which means we must have parallel teams this is why nti endwadde ez'omuafirika ezisinga obungi tezijanjabibwa basawo bamedics no waliwo ababuliza ebizimba mugundi omukazi yagana okuzaala bamuwa eddagala kati kojja kimbo akola lubalala kokolira oko akola lubalala dokita kyamukola abazungu bebayeya viagula bamujamulubalala hey, eh, thats why mama fina is more known than the, the chairperson of the dictors association mm. kitegeeza nti if these things don't work nga tebikola tebyalisava yivinze bazungu abazungu bwe bajja wano batunulira obusamize obusamize esabo e, balizimbanga mu lujja nebagaza mu bitanda munda so therefor the two kubanga kati covid buli omwaka tolaba e, e, madagasika eddagala lya madagasika baddamu odiwulira kasaba yalitwala mugundi wadi organization hmm. bago baligobe mm. muno mulimu kino mulimu kino mulimu kino so uh, tulina okukwata abantu aba the president must separate lwaki babasamize museveni yabayita mukalulu nabasisinkane nambole why doesn't he give these people separate funds why does he take them to, to nambatya lwaki nambatya siyagenda nabogereramu abasamize mukalulu and you, you don't tell the difference the habalist and basamize are different kakati unless you analyze disi isu esigalawo nti after three months era badokita ba museveni bajja kulaga kavu nga erinye kuba what we did only two things dispassing nti netoch e, ekibuga omu abadde olympics e japan babagema bonna kabagoyo kamala abavudde mu premier league gundi eno gundi e, european gundi bonna ate bafunyeyo akalomanyi kati waliwo kebayita dereta waliwo kebayita alpha and omega waliwo kabakayita ki kalimu ebika bingi akawuka eh. konaaffe kale no gyotunuulira nti nze mbatunuulira nabagamba wano ti abasajja bemengo bakyasirisi naye bwe banayogera bagenda kuba mayanja adduke kati eryo etteeka lyettaka baali linyeemu waye president doesn't know how they operate if the president wanted to save this bill yaliogedde ne kabaka before kabaka statement gyeyakoze tajja giwithdrawingawo kabaka tawithdrawing statement ate buli kabaka wa buganda abeera nerinnya mutebi kiva mu kutebuka balabe be okutebuka okumanyi mm. oteesa ekintu ate noddalivansi every kabaka omu buganda must have denemu mutebi t teri mukulembeze ne gavana yayogeranga nakabaka oyogera nakatikkiro kakati ate ye pulezidenti bwebagenda yagenda nakatikkirowa kakati nze sinabisoma nnyo who issued the statement between the two is it a statehouse statement gyebakwotinga o kabaka yeyabuulidde bana kuba maye kati yayingiddemu ne, ne wasajja kakati kyebakubidde bakubye nabosa sebugwawo nti bo tebanayogera incitement ya muntu yenna theyali playing the kabakazi statement kani nabosa sebugwawo order cbs to stop replaying that kabakazi statement akisobola kubanga bano nze mbwe tulye bwendi nomba tunuulira and that time nakugaa nti eryo etteeka siriryemu ne bompa sente kuba namanya tekakati ye president has disarmed his team did he invite them did he brief them after the meeting with the kabaka era kati buli omu agenda kugamba ezinsonga munange baziteesa bwaba kati ekisenge kya museveni mu buganda kiri ku ttaka tu muwanga kivumbi yamanuvalinga muwanga kivumbi abala is a strategist ate muwanga kivumbi abonyebonyenyi bano bonna bampuuga basikavengers ababobi wine muwanga kivumbi single handedly ngaatambuza bigere yatandika kyeyayita egonde eh, popular resistance against sad term sad tekiyita third muwanga ne bamuyoola nga lala azibeeramu bwomu bamutwalako eruzira ngaomutwe baguwanise waggulu kabangale <laughs> yamala eruzira ennaku nnya ngaomutwe tegunaddangulu nga ono bobi wine ali mu miziki gye mpuuga alimme nga alya sente Eh, yependula munenambozi hmm. boba uli egizivugidde <laughs> kangeti muwanga naleka bano nebakaini ekino yakwata kya buganda muwanga is a strategist you cannot fight muwanga using nabakoba and mayanja bagemeyire ize jaji mayanja ize lawyer tebakola byabufuzi judges and lawyers mm. we call them to polish the language in your statement mutulule beni kiwanuka obote weyamukubira kiwanuka used to, uh, used to use uh, legal lenses to solve a political problem land is a political problem is not legal nabakoba mayanja tebasobola muwanga kivumbi even in olutale onaabadde mu ofiisi nabaganda oyo mayanja ajja kudduka bajja kuga nti abaana bamayanja babalumbye omukulu wesomero akuyite fe famiry yaffe ebonyebonye nnyo to stand up against these forces kuba museveni takimanyi ti bamafiya abali mu gavumenti bebalina amakampuni agagula ettaka this is why amaje gagenderayo pulezidenti takimanyi nti bano abasajja ezo zonna land company zowulira bagaga land companies abantu bali mu gavument bebatuntumula abantu mutaka why the land is for resale is not for development bwamala okutuntumula he must reduce his cost of ki he does not want to compensate a tenant adequately mm. menga ina land board yeah. namirembe ina ekanezi yeina hmm. nembuga ayina these are formidable forces nabasiramu balina yanti kakati nogattamu ate ababe ababbira mu buli wamu nti how do you reduce the cost you reduce the cost by not giving the tenant adequately compensating how do you don't compensate him violence gula omulamuzi bagenda mu kooti ne babaga nti you are squatters esquater tabeerako that this need a law ntitula nemayanja nenabakoba nze nga mmanyi koozi wekiva nti batula nabo pulezidenti museveni balint kyovaola bagavana mu 28 yagamba teri musenza ajja kuva mukibanja kye okujjaku nga nze ndagidde yategeera si kabaka kabaka agoba abantu mu ttaka yategeera kerizi egoba abantu mu ttaka yategeera kuba baba wa square miles 9 munya mu ndagaano y'olwenda so the matter cannot be solved by legal only nga chemba gamba ntinepo muna mbumuga amanti ya makampuni ya galite dagala galite is exciting na yenga duago solite mchufache kuleto hili omu sujerita lianziku hey. Eh. atene mbawa sente nebali ocha mafia kakati wano inagena parliament no chusa heresy act nti asabu jakitinga muna uganda kudagalefu miaka kumi teri yonti first offender ani how have i defeated these people mumulowooza abasajja bano mbadefendize bati natandika okulwana nga bagiyita fellowship yeyankuba nga fellowship includes who is who in a government except museveni and muhosi baberanga ku zoom nga baliko nkaaga nga bogera ekiro nga ku senta omwajjaku banne yenayogera negwayagala nga amerika yagitapingamu evidensi yebalinako mwetemugimanyi hmm? nebasekerera museveni nti akake katono bo batuula kati yesitadde waliwo mukyayina yabadde azanyira mu byuma byange namulabye anti bamulese nebamuwa dola emitwalo ataano naye lwaki temuzimba kubanakuby ebyuma bye ku munaala kwenyini kwebadde asinziira hmm. ate is going to be blind mr chinese you were brought here you were given money have a million dollars to tamper with my machines I destroyed your system and you are going to be blind in six months. It is better to run away. nomukuba ebyuma n'omukka negufuumuuka agera kuziba maaso naye why don't you give me this money omanye omusango gwa organis gugenda kuddamu kati baabasajja kyebabasalidde baabagambye nti abaatwalanga abaana okubatunda ebweru okuba labor companies mm. tezirina musango that, was, that is a crime that was committed kuba abaana ba uganda enkumi nya were taken abroad and had their organs extracted babasokanga basabjectinga ku prostitution in india nebasasola ticket kati abo abamakampuni babajemu for the time being nebasigaza abakola lufula mu uganda mm. abafuula amalwaliro Eh, eh, akatale kewakisekka abadde bakulamu ebintu basajonizinkaga mubasatu ayise chairman talking it wemulago doctor i captured you mm -hmm. and if you force me i will reveal the names of these doctors eh. olabe olabe bebabatwala badduke nga tebalinatemba nanyonyi isimyamwe good man nabagamba nti profesa kanyerezi yeyatandika omulimu ogwo pulokupeesa mhm. kanyerezi yali agenda okufa yagenda e nairobi hmm. nasinkana omupakistaani nakomawo bwe yadda nabaganiza mbivuddemu era ngenda wa mirundi tu confesse kale nza okumanya ndi musajja muzibu nemikisa gyange ebintu byaffe byenkumu hmm. mukulu gwange profesa kanyerezi yali amujjanjaba mhm. nga ngamba lwakigwisa kutwalayo nemuganda edda nga tasobola kukikkiriza era naye baali bamusi bamugamba omutima gwe guliro do hear a normal heart agende eindia bamutireyo magwe bagatwale yali tamanyi nze nagana ogenda hmm. kati aba buli enaku ntono afeike mutumi and confessed nandekera list yaba doctors beyali akolagana nabo kati laba ono chairman bobano bachairman neno timu ono ajoge nyono e, ayolekedde enyonyi kutemba operation taina ekyakola imasirizain from government obujulizi bumuluma nnyo is wasting time bane bamuduseeko half a million egiwa omu china give the money to me mbaleke egwakuba eh, baleke kakati hmm. ono chairman agende wakanyerezi amugamba nti disitulikiti oba obivuddemu ffe tulina abaana abato tulinaki onu vidiyo obirina eh, eh. era akanyerezi amugamba naye oba abafubuka mwakula mutya kakati e, ebintu e, byenkubulidde nti birimu obuzibu era gwe okyabyagala nti yes foras weyayoung chairman yabadde naye wadde obutwa muyambe chairman yagula daizo nali mitwetwewe mu nyumba mbegiwulira ne chairman yawulira hmm. e, dokita omu yekasa yalabamu erinnya lye bamutira mulago mbu yalwala covid 63 sergeons bagenda kesi etandika obanca babaganya okuwoleza wano ku zoomu batemba nyonyi <laughs> if they don't go their names are going to be released by the international criminal court bafekebafeaga wano olaba amalwaliro bwetugatabaala nze bansitira omwana naye nze mbagamba omayibbo bagamba nti they must get a fifty fifty from me apaana amateeka g'eddogo tigagamba hmm. omuteego temulabagana mm. ne bwaba mwana omwana nga yabaleetedde omuteeka mu famire mumuleka mumasaŋŋanzira kati bo bantu balina kuteeka sente ku akawunti yange baddidde akavubuka hmm. akavubuka keerungujja kekaleese omukyayina kali mu tekinologi tekinologi gwenina mwe mumanyi akwata audio ne vidiyo atambula nokutambula namanya wawe mugenda sigenda bawa fifite fifite nzemba yinako apahandi yayagala ngobe ku maredio nalemwa kakati erinnya lyo kaba lyogere tulabe osigala mu gavumenti even museveni ga repreempt you nagoberawo nga bukyali kubanga the entire cabinet nti cabinenti etudde erikolaizinga okugjamu ebintu nti nga abaloya bawe babagambye nti aa ah, ah, if the, the, parliament, the government the cabinet in uganda passes a bill mu parliament donation eh, eh, kiba kitegeeza mmwe kibawenya nti you looked ahead but is now legal nga kizungu kibagamba nkiraba kizungu kyabwe kiroya kyabwe kyebagoba kakati nze tumi tebatebuka amateeka ngubudebasobola kunzita eh. bamugwani kitawe ni bamuto bamuto ni bakwasa bakwa mutu okumulinga paasi kano kagenda kano what are we buying oh nekagenda omwani nekabba omusajja omuchaina bamubba miliyoni za dola nnya kolera famas oyo chairman yamusinkanya golo kuba babagambye nti the two cases are different for you committed murder in uganda those who were sending children we cannot implicate them because there's no linkage there's no evidence that these people are deliberately taking nga omukinjaje omusajja ate atwala ente mubulufula ategeera yakutta naye omusajja atwala ente mukatale akumubuula ayinza okuba nga oli anoonya yakulunda kati babawuddemu ebika kati era kyebakoze abaisisi omupakistani gwenakuba wano mwaina omwana wange bamutta hmm. nemukazi wange yawonera watono kati omupakistan bali abayesese baliusinze kukibonerezo kye natasiru yabano kuba bano yabalabirako ddala waliwo vidiyo ngaakomyewo wano ava okutunda kontaina eyasooka yakomawo nekipa ya wisik nawa chairman sente waliwo vidiyo endala nga e, e, e, kabagamba nti esimu yako nagiyingiddemu no no there is no good african with this technology misamlani nebabatwalira aba ict babiri nebabanyonyola ministre mwebavudde kasajja bwekali kagenda nekabaga naye onale bwe yaŋŋamba ti mirundi musinza amaanyi era nebwe baali boogera n'abasawo bemulago nabo baabaga nti ah, naye mirundi nti aa ah, ah, mirundi tugenda mukuba tumwono nadde ewaabwe awunya ekyama niyega mugenda waffe kuwunya naye kyemukoze ayina ayina dayizoni mu nyumba kuba yategeera nti abantu bamutegeera omuntu agula dizon namutereka kitegeezekyokyakibabulidde banne banne yakibabuliddenaye gwe yabuulidde yamuwadde miliyoni bbiri yagenda ewasali namuwa miliyoni kumi ye nga amubuulira bulwadde naye nga dizon atambula naye nga nange bwentambula nakano kakati te mbagamba nti wayamaitafon this people mm. I lost my job siridda mukola mu government when I was young I had a prosperous political career kakati the only way I have to go into private life let them compensate my money naye babuli effort yonna president nagaba gavament banaye omusajja oyo gwendaba nga ayambala obukofiira bwaffe omusajja oyo gwendaba nga akoleza bino bijjase sebo muwe ekyuma sente bazibba pulezi nabalagira omusajja oyo mugende mu investment authority bamuwe ettaka yeka ttaano nze muzimbireko modern printing press nebagende waka bushenga tioyagala kuzimba printing press nti aa ti nerabika nebaddayo mu investment authority nebalabanga eri mutamala emirundi nebagitta nenfuna omusajja omugaga era abantu banyambye nnyo to survive kuba bankuba nebalemwa nze saagala mulimu gwa gavumenti ate munankwatirawo we can only meet at a road block we can only meet in a mass grave we can only meet in a prison cell we can only meet on a flight which i cannot forego omusajja nakwata ekizimbe kunasaloodi naga nti oba museveni ye takusasudde nze kankompasati nga otukoledde kiwanukaoyo atonejeno nagenda mu sitikanso nakyusa certificate of title ekizimbe nekirema tubbi eri kimirundi yeza nukiria bom muntu kigwe mubonyabonya bwe mutyo amuhappy that i have united family but ihave suffered a lot kati bo balowooza mbu they ever have a meeting with me never bagambye ekisinga kati desperation president kasi awadde mukuddumiwa omulimu tebugenda akukagenzeeyo okumulaba abasirikale bakatutana obugulu waggulu tebagendayo yamubajemu ebutagala eh, butagala lwagenze newambabazi nabulabye wambabazi emirundi ebiri kubyuma webava ewasere bwalaga wambabazi eh. anti ono museveni yakoze edisisioni eki museveni yakwata mayombo eh. namufula edisi we ngaamugana kunywa mwenge mutabani wono kainerugaba yasooka kukolaki yasooka nikatirola bangu ono muhoozi yasoboka ku kubera mu business ne sali mu divine union mm. na muyingiza maji discipline kali nono ya mujiyo discipline si, si musika mm. no no no no si musika era cha chayogera nabo kati wabuli disparity bugamba ani yakoze diru ya mirundi nono kagani bufuna umusa umvuka werungu ja abulimba ndi amenye byuma byange webiri oyo muvuka mulaba ate nja mubetente omutwe ajja nnyo wali erubaga wembeera ku mawonkwase kababba eh. naye kababbya emiriro za dola mmeka sente zebakozesezza tumwebaze yagende south africa naleeta oguuma bweguti nga mulaba tegwakola ne baleeta abachina ne booza n'amasimu gaabwe ne baganika nga mbalaba ne banywa ne wayini we have now defeated missile ekisajja kyomumontira nekikuba mbumiso eh, red paper nekuba the story that put mirundi under the bus ekyanzije wakalisa kyaliki baali pulezidenti alagidde biliyoni zange musanvu nebazigattako nebagende wakalisa nebapanga nekalisa baba biliyoni kumi kalisa bakalisa enyondo wawona kalisa wawona olikawonawo ye yalitamanyi nemugaa kalisa listen omusajja alina abakumi listen listen ate yali anti akuolo yali amanyi nti njirina amukubirawo we gundi ono yagenda mu parliament nasembera nga kalisa bwinti bwinti nkwatomusomu kube mutirewo yawona <laughs> kubanze namugamba listen bwasinika amanyi bwati what what nemuga listen to these people bava kulaba president this is what has told them abagambye kuba museveni yali ataddeko audit ku sente za covid kana akakazi akaheresi akalina omuntu ogulinga mangada nekagende wa president nebanewaako nebamugamba nti omusajja atulemesezaki museveni ate n'abagamba obubanga byabogerako bikyamu mutwale mu kooti nga tebasobola nebuleka bwewandika amanya gabwe nakani keteekamu kanku kube kasajja gwe teriyo fifite fifite eyagala ki fifi put my compensation on my account how much bazimanyi ezinjamu asisimuka <laughs> enyuvu buli ku maca n'omukonjaekintu buli kyomuzikiekisinga nakaco muwala wa uh, mutabani wa mooti Uh, bamuyita mutabani wamuyita firstborn beckam bathday leero awezezza uh, emyaka ndooza mingi tebaibaganye gyogera eh. beckam happy birthday to you mukwano webale nnyo okuweza emyaka egyo era wuliriza bazadde ate osome nnyo buli kimu kitambule maradadi sana nti uh, tukwagaliza emyaka emirala ayinza okusanga ngaekagundi ali siriasi ah, ah, ah. jo amoti era ali siriasi kadirira abantu tebagaa nti ndi musajja mukambwe nnyogenda obuzamiria kyambadde nakyobe nani kuba miria kyambadde yali aŋamba nga tokyajja ku mikolo gya purezidenti muga temulina mumotoka nze ntambula n'emizindaalo hmm. obanga temulina namumotoka gyentambuliramu genda ku mikolo gya purezidenti bwendifa mulireeta amabugaomwe muliwerera abaana bange sijja kugendayo mirundi kani you should go uh, you not go muzayi is looking for you not go tebagula binge motoka ku department ndani bajimpa saka mi i not go eh. if you don't have money to buy me a vehicle will you educate my children ndikakati ngabano ngabalo nti nze njagala mirimu ngabano bemujoga ne bakomawo bwoba oyagala okulwana ne mafiya ya uganda mm. ogirwanyisa nga covid tonsemberera eh? bwogenda mm. todda akadda eh. nyuma kaba kabi nnyo mm. genda okole ebibyo tolina ekyo jja bafunamu mm. nagenza okulaba nakyobe nga ngenza omukubakiza nembuli omuntu wange omwewaka nga agamba owaye fe katulye mukene okusinga okulya enkoko nga daddy ali mukabuli mm. kuba nagamba mbunyi nti bano banoonya kasero kanyama embwa eh, kasojusulya akasero kenyama nekugobera ago mayembe hmm. sebuufu namugamba nkujja mukomera nkwenyumiridde naye bagala poloti jawe emotoka oziwanike waggulu kakati nebamuvunaana ngaekigendererwa kimu bwenkuba yo omukazi omulamuzi obutambi naba mukumanga sebuufu baali bagala kutwala eh, eh, asetisize kyovula kabukedde kazi kubanga naye kale eddaani mugula yayemba hmm. kati ni kakati ni nsimba emwanyi nga baseka nti edda walyolowoozaaki